Е, курси відеозйомки Поло ТВ, е, вони є е, безмежно потрібними для таких початківців, як я. Різниця майже колосальна, оскільки я приходив на курси без ніякого елементарного навіть знання про відеозйомку. І перший раз я взяв в руки фотоапарат лише на першому занятті. І е, пройшовши весь курс, майже сьогодні останній день, е, можу сказати з певненістю, що е, мої навички і вміння, і надіюся, що ви це підтвердите, е, значно зросли.